हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि टैली ईआरपी 9 की सीरीज चल रही है और डेली ही वीडियोस अपलोड हो रही हैं लाइव भी आज मैं आया था 9 बजे से सुबह आज मैं लाइव था और आपके सवालों का जवाब भी मैंने दिया तो अभी ये वीडियो टैली ईआरपी 9 को लेकर के है और टैली ईआरपी 9 में डिफरेंट पैट लगाना है एक क्वेश्चन मेरे पास पूछा गया है एक क्वेश्चन हमारे व्यूअर ने पूछा है और इन्होंने क्या पूछा है इनका नाम क्या है आ, मैं इनका नाम बता देता हूँ ये है डिम्पल कश्यप और ये कह रही हैं कि सर पर आइटम हर आइटम पर अलग अलग वैट कैसे लगाते हैं तो चलिए ये बात करते हैं हर आइटम पर वैट लगाने की टीआरपी नाइन यूज करिए टेली प्राइम यूज कीजिए आपकी जो मर्जी है वो यूज कर सकते हैं पर ही दोनों ही में काम करने का तरीका सेम है ठीक है थोड़ा सा आपको आसानी हो जाती है जबकि आप यूज करते हैं टेली प्राइम तो ईआरपी e नाइन आपकी जो रिक्वेस्ट है उसके हिसाब से मैं काम करूंगा ईआरपी e नाइन अब इसमें मैंने जीएसटी एक्टिवेट कर रखा है समस्या ये है तो क्यों ना हम एक नई कंपनी बना ले नई कंपनी बनाने के लिए आपको करना क्या है नई कंपनी बनाने के लिए आपको सिंपल ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करना है जैसे प्रेस करते हैं तो ये कंपनी इन्फो की विंडो हो जाती है ओपन ओपन हो गई ना आपको सिंपल आना है नेविगेशन की प्रेस करते हुए यहाँ पर यहाँ पर क्या हाईलाइट है सी हाईलाइट है तो बस सी प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से और यहाँ पर कंपनी क्रिएशन वाला फॉर्म ओपन हो जाता है अब यहाँ पर हमें एक कंपनी बनानी है कंपनी किस नाम से बनेगी वो देख लीजिए ठीक है तो यहाँ पर मैं माई शॉप के नाम से कंपनी बना देता हूँ माई शॉप ठीक है ये लिख दिया मैंने माई शॉप आपका जो भी नाम देना है दे सकते हैं यहाँ पे मेरे नेम सेम सेम रहेगा यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं अपना एड्रेस आप अपना एड्रेस डालिएगा न्यू कॉलोनी देवरिया कर देता हूँ ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट देवरिया के मिलते हैं ऑनलाइन भी वो सोचते हैं कि ये आखिरकार इंस्टीट्यूट है कहाँ तो अच्छा लगता है ये देख करके कि कम से कम देवरिया के लोग भी देखते हैं वीडियोस को और सोचते हैं कि देवरिया में भी कम से कम एक ऐसा ट्यूटर है जो हमें सिखाता है और इतनी ज़्यादा वायरल है वीडियो तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ वीडियो को सपोर्ट करते रहिए यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर की बात आती है तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर में ईयर में चेंज कर देता हूँ तो एक चार दो हजार इक्कीस एक अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और अगर काम आपका एक मई से स्टार्ट हो रहा हो तो यहाँ पर आपको देना है एक पांच दो हजार इक्कीस ध्यान दीजिएगा ये टैली का एजुकेशनल मोड है ठीक है एंटर करता हूँ एंटर करता हूँ यहाँ पर वांट पासवर्ड वगैरह नहीं लगाएंगे एंटर करते हैं एंटर करते हैं एक्सेप्ट कराते हैं ये हो गया काम यहाँ पर माई शॉप नाम से कंपनी बन गई लेकिन अभी रुकिए अभी हमको पुरानी कंपनी बंद करनी है how can be close the old company that is the matter तो ओल्ड कंपनी को बंद करने के लिए फिर आठ F3 प्रेस कीजिए किया सेलेक्ट कंपनी दिया हुआ है कनेक्ट कंपनी दिया हुआ है और नीचे दिया गया शर्ट कंपनी चलिए शर्ट कंपनी पर आते हैं नेविगेशन की की मदद से क्या हाईलाइट है एच हाईलाइट है केवल एच प्रेस कीजिए कौन सी कंपनी को बंद करना है नीचे वाली सूरज तिवारी ये जो कंपनी है ना उसको बंद कर लेना है बंद हो गई कंपनी साइड में देखिए कंपनी आपको नहीं दिख रही है ठीक है अब क्या करना है हमें अब सिंपल वे में यहां पर स्केप बटन प्रेस करना है और बाउचर में चलना है बाउचर में अगर आप कैश रिसीव नहीं कराएंगे तो आपको आएगा नेगेटिव कैश का मैसेज ठीक है इसीलिए F6 प्रेस करके हमें चलना होगा जैसे बाउचर में यहाँ पर आपको पट्टी सी जो दिख रही है हरे रंग की यहाँ पर अलग अलग बाउचर्स दिख रहे होंगे यहाँ पर देखिए ये कंट्रा वाउचर है पेमेंट वाउचर है रिसिप्ट वाउचर है जनरल वाउचर है सेल्स वाउचर है क्रेडिट नोट है परचेज है डेबिट नोट है यहाँ पर रिवर्सिंग जनरल है मेमोज है इस तरह के बहुत सारे वाउचर्स आपको दिख रहे हैं और भी ऑप्शंस दिख रहे हैं तो फिलहाल हमें जाना है रिसिप्ट वाउचर में रिसिप्ट वाउचर के लिए शॉर्टकट की क्या दी गई है F6 तो हमें सिंपली F6 फंक्शन की प्रेस करनी है आ गए हम रिसिप्ट फंक्शन में कभी-कभी आपके साथ ये दिक्कत हो सकती है कि यहाँ पर क्रेडिट लिखा हुआ मेरा आ रहा है आपका ना आ रहा हो तो कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस कीजिएगा ठीक है मैं इसको पहले गायब कर देता हूँ जो ये क्रेडिट आ रहा है उसको पहले हटा देता हूँ कैसे हटाएंगे ये सिंगल एंट्री मोड कर देंगे सिंगल एंट्री मोड को यस कर दीजिए और डेबिट क्रेडिट को ऑफ कर दीजिए यानी डेबिट क्रेडिट को नो करके कंट्रोल ए कर दीजिए तो देखिए सिनेरियो कुछ इस तरीके का हो जाता है तो अगर आप डेबिट क्रेडिट में आना चाहते हैं तो यहाँ से F12 प्रेस कीजिए वापिस से ये जो सिंगल एंट्री मोड है इसको चेंज कर दीजिए क्रेडिट ऑप्शन आने लगा अब क्रेडिट किसको करेंगे मैं लगभग हर वीडियो में ये बात आपको बताता हूँ कि कैपिटल अकाउंट एक ऐसा लेजर है जिसे हम क्रेडिट करेंगे तब जबकि हम फंड रिसीव करा रहे हो अपनी कंपनी में फंड या कैश जो भी आप रिसीव कराते हैं कंपनी में उसे हम बोलते हैं कैपिटल क्या बोलते हैं कैपिटल बोलते हैं ओके तो अभी हमें क्या करना है ऑल्ट के साथ सी प्रेस करना है क्योंकि हम लेजर बनाना चाहते हैं और ये टेलीप्राइम तो है नहीं टेलीप्राइम में क्रिएट का ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पर आपको क्रिएट का ऑप्शन नहीं मिलेगा साइड में ठीक है टेलीप्राइम में राइट साइड में आपको क्रिएट का ऑप्शन दिखता है लेकिन यहाँ पर नहीं दिखेगा तो यहाँ पर लिखना है कैपिटल आपको कैश नहीं लिखना कैश का लेजर पहले से बना होता है ठीक है आपको कैपिटल लिखना है कंपनी में रिसीव कराया जाने वाला फंड जो होता है उसे हम ठीक है तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट कर दिया हमने अब इसका ग्रुप क्या होगा यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप मिल जाते हैं तो आपको सीधा कैपिटल अकाउंट रखना कैपिटल अकाउंट का ग्रुप कैपिटल अकाउंट ही होता है ठीक है एंटर करिए एंटर करिए एंटर करिए एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए हो गया एक्सेप्ट कितना फंड रिसीव करा रहे हैं तो जो भी रिसीव करा रहे हैं वो यहाँ पर डाल दिया हमने एंटर किया यहाँ पर कैश का लेजर अपने यहाँ बना होता है पहले से मैंने पहले बताया कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट करा लिया हो गया खत्म कहानी एक एंट्री पास हो गई यहाँ पर कहीं आप पहली बार आ गए दो बार डिप्रेस कीजिए यहाँ पर आपको वो एंट्री दिख जाएगी प्रिंट निकालना चाहते हो अल्टी करके प्रिंट देख सकते हैं ये देखिए प्रिंट में आपको दिखा देता हूँ ये देखिए ये प्रिंट कुछ इस तरीके का आएगा ठीक है अब यहाँ से बाहर आ जाते हैं हमारी पहली एंट्री पास हो गई ठीक है अब यहाँ पर करना क्या है हमें हमें यहाँ पर पहली एंट्री हमने पास कर ली है कंपनी हमने बना ली है पहला काम ये करना है कि बैट को एक्टिवेट करना है देखिए हमारे इंडिया में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैट लगा करके बाउचर जनरेट करते हैं भाई जरूरत पड़ती है वैसे तो करते हैं शराब है या टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उन पर वैट भी लगाया जाता है जीएसटी अभी हमें F11 की प्रेस करनी है जैसे ही F11 प्रेस करते हैं तो यहाँ कंपनी फीचर्स की विंडो ओपन हो जाती है फिर यहाँ स्टेटरी या टैक्सेशन पे जाकर के हमें वैट को एक्टिवेट करना है जीएसटी को तो नो रखना है तो ये वैट एक्टिवेशन कर लेते हैं हम यहाँ से यस कर लेते हैं जैसे यस करेंगे तो आपके स्टेट का नाम आएगा भैया हमारा उत्तर प्रदेश है हम उत्तर प्रदेश रखने वाले हैं और यहाँ पर टेन नंबर की बात आएगी तो यहाँ पर टेन नंबर डाल देते हैं तो ये टेन नंबर हम डाल दे रहे हैं ठीक है तो ये टेन नंबर हो गया हमारा एंटर करेंगे यहाँ पर एंटर करते हुए आ जाते हैं बाकी की डिटेल आप फिल कर सकते हैं मैंने फिलहाल छोड़ रखा है यहाँ पर से public alter tax rate details को यस कर दीजिएगा यहाँ पर टैक्स टाइप आ रहा है ठीक है यहाँ पर टैक्स टाइप आ रहा है टैक्स रेट आ रहा है वैट का रेट क्या डालेंगे तो मान लीजिए 5% का वैट लग रहा है और एडिशनल टैक्स 2% का लग रहा है तो कुल मिला के सात परसेंट हो गया ठीक है यहाँ पर चाहे तो इसको भी यस कर सकते हैं आप और एंटर करेंगे और कंट्रोल ए कर लेंगे और जैसे ही कंट्रोल ए करते हैं तो आप देखेंगे कि गैट हमारा एक्टिवेट हो जाएगा सब कुछ सेम हो चुका है अब एंट्री पास करने की जरूरत है परचेज में चला जाए परचेज वाउचर में जो प्रोडक्ट हम अपनी दुकान पर होलसेलर पार्टी से खरीद के लाएंगे उसकी फीडिंग हमें करनी है तो परचेज वाउचर में जाना होगा F9 प्रेस करके यहाँ पर आना है हमें सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालना है एंटर करना है एक मई में हो रही है परचेसिंग तो एक मई की डेट रख सकते हैं नहीं तो F2 प्रेस करके डेट चेंज भी किया जा सकता है जैसे मान लीजिए इकतीस मई कर देते हैं तो इकतीस पाँच दो हजार इक्कीस ठीक है एंटर किया यहाँ पर डेट चेंज हो गया है यहाँ पर नहीं दिख रहा है देखिए वहां पर साइड में यहाँ पर डेट चेंज हुआ है लेकिन यहाँ पर नहीं चेंज हुआ है तो यहाँ पे इकतीस पाँच 2021 कर देते हैं ये कर दिया हमने एंटर किया यहां पर कोई पार्टी का लेजर हमने नहीं बनाया तो यहां पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा जब भी उधारी की बात आएगी तो आएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर तो यहां पर लिख देता हूं मैं पावर सी लिख देता हूं से पता चलता रहेगा कि ये क्रेडिटर पार्टी है ठीक है तो ये लिख दिया हमने एंटर किया ये जाएगा सब्जेक्ट क्रेडिटर के ग्रुप में तो ये सब्जेक्ट क्रेडिटर कर दीजिए maintain balance bill by date इसको यस सर किएगा एंटर करते हुए करवा लीजिए इसको एक्सेप्ट ठीक है ये हो गया एक्सेप्ट एंटर करिए एंटर करिए एंटर करिए एंटर करिए एंटर करिए और एंटर करिए और एंटर करिए एंटर करिए यहां पर आएगा परचेज अकाउंट का लेजर देखिए भैया यहां लिखा हुआ है परचेज लेजर तो हर्ट सी करके परचेज अकाउंट का लेजर बनाइए लिखिए परचेज और फिर यहां पर ये ऑब्लिक सी करके अकाउंट लिख दीजिए एंटर करिए एंटर करिए यहां पर परचेज अकाउंट का लेजर आ जाता है आप देख सकते हैं ये परचेज अकाउंट साइड में दिया हुआ है एंटर करिए एंटर करिए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए ये हो गया एक्सेप्ट तो देख सकते हैं यहाँ पे परचेज अकाउंट का लेजर आ गया है अब हमें स्टॉक आइटम बनाना है स्टॉक आइटम वाली जो विंडो होगी ना वो थोड़ी छोटी होगी चलिए हर्ट सी करके स्टॉक आइटम बनाते हैं ठीक है हर स्टॉक आइटम पर अलग वैट लगाएंगे बाई डिफॉल्ट हमने कितना वैट लगाया पांच परसेंट वैट लगाया दो परसेंट एडिशनल टैक्स लगाया था बाई डिफॉल्ट लगाया था ठीक है अभी वो भी मैं प्रिंट करवा के दिखाता हूँ लेकिन पहले हम बात करेंगे डिफरेंट टैक्स की तो पांच दो सात परसेंट का कुल मिलाकर के हमने बाई डिफॉल्ट लगा दिया यानी कि कोई टैक्स नहीं लगाते हैं मतलब अगर हम अलग से किसी प्रोडक्ट पर टैक्स नहीं देते हैं तो ऐसे कंडीशन में सेवन परसेंट टैक्स अलाउड होगा ठीक है तो यहाँ पर हम अलग से टैक्स लगाएंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइक लैपटॉप लैपटॉप लिखा हमने और लैपटॉप पर जो टैक्स लगाएंगे हम वो अलग से लगाएंगे तो लैपटॉप की यूनिट बना लेते हैं बिना यूनिट बनाए तो होगा नहीं तो यहाँ पे कर देते हैं एनओएस एनओएस यानी नंबर एंटर करेंगे यहाँ पे लिख देंगे पूरा नाम नंबर्स लिख दिया हमने एंटर किया एंटर करेंगे एंटर करेंगे ये हो गया अब देखिए यहाँ पर set oblique alter VAT details को यस कर दीजिए यस कर दिया यहाँ पे क्लासिफिकेशन आ रहा है छोड़ देंगे यहाँ पर टैक्स रेट आ रहा है पांच परसेंट दिया था ना इस बार दस परसेंट कर देते हैं ये जो लैपटॉप है इस पर दस परसेंट रहेगा एडिशनल टैक्स दो परसेंट और दे देते हैं तो बारह परसेंट हो गया कुल मिला के बारह परसेंट आ रहा है टैक्स गोडाउन ऑप्शन भी एक्टिवेट कर रखा है तो अगर कोई गोडाउन मैंने बनाया है तो उस गोडाउन में हम इसे डाल सकते हैं नहीं बनाया तो ऑल्ट सी करके आप बना सकते हैं जैसे मान लीजिए हम न्यू कॉलोनी नाम से गोडाउन बना लेते हैं ठीक है न्यू कॉलोनी देवरिया कर देते हैं न्यू कॉलोनी देवरिया तो न्यू कॉलोनी देवरिया नाम से गोडाउन बना रहा हूँ एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे ठीक है क्वांटिटी कितनी रखेंगे पचास तो लैपटॉप यहां रख दे रहा है रेट कितना है एक लैपटॉप का रेट है पचास हजार रुपया ठीक है एंटर करेंगे कुछ डिस्काउंट भी अगर डिस्काउंट देते हैं तो यहाँ पर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा ठीक है तो अगर मान लीजिए यहां पर 5% का मैं डिस्काउंट लगाता हूं लाख पचहत्तर हजार हो गया ठीक है ये जो है पूरा अमाउंट जो था वो घट करके तेईस लाख पचहत्तर हजार हो गया पहले 25 लाख समथिंग समथिंग था ठीक है 5% डिस्काउंट लगा दिया मैंने तो ये हो गया ठीक है एंटर किया अभी यहाँ पर डिस्काउंट 5% लगाया हमने वैट हमने एक्टिवेट जरूर किया लेकिन लगाया नहीं अभी तो वैट लगाया गया बाई डिफॉल्ट हमने 5 प्लस टू परसेंट वैट लगाया था लेकिन यहाँ पर कुल मिला के टेन प्लस टू हो जाएगा क्योंकि हमने अलग से वैट दिया है ध्यान दीजिएगा ठीक है अभी हमने लैपटॉप ले लिया अब यहाँ पे डेस्कटॉप बना लेते हैं ऑल्ट ठीक करके यहाँ लिखता हूँ मैं डेस्कटॉप ठीक है डेस्कटॉप पर अलग से हम नहीं लगाएंगे ठीक है सेम रखेंगे जो टेक्स्ट था यहाँ पे देखिए कुछ भी मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर एप्लीकेबल और यहाँ से top link alter VAT details इसको छोड़ दिया मैंने एंटर किया एक्सेप्ट करा लिया यहाँ पर देखो ऑलरेडी देवरिया वाले को डाउन में डाल देंगे इसको आई पांच एक और है तो ये कर दिया हमने और इसकी कीमत तीस हजार रखेंगे तो ये तीस हजार हो गया एंटर करेंगे इस पे डिस्काउंट है दो परसेंट का डिस्काउंट है दो परसेंट डिस्काउंट लगा दिया कम हो जाएगा ठीक है तो ये हो गया अब यहाँ पर हमको वैट देना है वैट दे दिया जाए थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर ऑल्ट करके वैट का लेजर बनाएंगे तो यहाँ लिख देता हूँ वैट केवल वैट लिखता हूँ क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो है टैक्स रेट हमने दिया है ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में तो यहां से ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर लीजिए और ये क्या है देखिए यहां पर एडिशनल टैक्स आ रहा है सीएसटी आ रहा है अदर सारा रहा टीडीएस आ रहा है वैट आ रहा है क्या है ये हां बिल्कुल वैट है तो वैट यहां पे सेलेक्ट कर लीजिए एंटर कीजिए यहां पर नॉर्मल में सॉरी नॉर्मल राउटिंग कर दीजिएगा जीरो रख करके और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए यहां पर वैट कैलकुलेट हो गया आपने आप देख सकते हैं एडिशनल टैक्स देना चाहते हैं यहां पर एडिशनल टैक्स दे दीजिए ये लिखा मैंने एडिशनल और फिर यहां पर दे देता हूं टैक्स तो ये लेजर हो जाएगा एडिशनल टैक्स का ये भी ड्यूटी का टैक्सेस होगा इस बार क्या है ये ये एडिशनल टैक्स है तो एडिशनल टैक्स कर दीजिए एंटर कीजिए और यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग कर सकते हैं एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लीजिए एडिशनल टैक्स भी आ गया ठीक है दोनों आ गया ना चलिए अब डिसाइड कैसे होगा कि किस पे कितना लगा है पता कैसे चलेगा यहाँ पर डायरेक्शन डाल सकते हैं फिलहाल स्किप करते हैं एक्सेप्ट कराते हैं अब डिसाइड कैसे होगा कि किस पे कितना लगा इसको डिसाइड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्रिंटिंग में तो ये परचेज वाला हमारा पूरा एंट्री है देख सकते हैं अल्ट पी प्रेस कीजिए प्रिंट करने के लिए अल्ट पी प्रेस किया यहां पर नीचे आपको कॉन्फ़िगर मिल जाता है या F12 शॉर्टकट की तो यहां से F12 शॉर्टकट की प्रेस कर लेते हैं और यहां पर आपको वैट की डिटेल मिलेगी ठीक यहां पर देखेंगे तो ये देखिए ये लिखा हुआ है प्रिंट एज सेपरेट कॉलम और तमाम चीजें आपको यहां पे दिख रही हैं ठीक है लेकिन हमें यहां पर वैट की डिटेल देखनी है वैट की डिटेल नहीं दिख रही है देखिए पैन इनकम टैक्स दिख रहा है सीएसटी दिख रहा है वैट की डिटेल नहीं दिख रही है तो ना दिखे तो आपको F12 प्रेस करना है F12 प्रेस करेंगे तो साइड में देखिए स्टेटरी डिटेल आ गया तो यहाँ पर आपको वैट की डिटेल मिल जाती है तो यहाँ पर यस कर दीजिए इसको ये यस कर दिया ठीक है और भी चीजें देखना चाहते हैं सब यस कर दीजिए सब यस कर दिया ठीक है अब यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस करते हैं कंट्रोल ए करते हैं अब यहाँ पर इसका प्रिंट देखते हैं तो यहाँ पर आएंगे तो अब देखिए प्रिंट इसका पहले वाला जो बाय डिफॉल्ट टैक्स था वो 5% था और एडिशनल टैक्स एडिशनल टैक्स इसमें दो परसेंट था ठीक है जो पहले वाला था तो पहले वाला क्या था पहले वाला जो है यहाँ पे देखिए ये लैपटॉप वाले पे दस परसेंट हमने दिया था दिख रहा है डिस्काउंट पांच परसेंट था ठीक है तो दस परसेंट जो दिया था वो टैक्स इसमें शो कर रहा है वैट एडिशनल टैक्स नहीं शो कर रहा है उसके लिए भी सेटिंग करनी होगी हमको और यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमने पांच ही परसेंट दिया था वैट तो वो वैट जो है इस पे शो कर रहा है एडिशनल टैक्स नहीं शो कर रहा है तो एडिशनल टैक्स को शो कराने के लिए थोड़ी सी और सेटिंग करनी होती है हमको तो यहाँ से जाकर के वापिस से हम कॉन्फिगर पे जाएंगे और एडिशनल टैक्स के लिए भी चाहे तो सेटिंग कर सकते हैं ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है एफ प्रेस कीजिए और एडिशनल टैक्स देखिए इसमें कहां आ रहा है तो उसके हिसाब से आप सेटिंग कर लीजिए जो भी सेटिंग करनी है यहाँ से हो सकती है नो प्रॉब्लम ठीक है उम्मीद कर रहा हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी अगर आपको ये बात समझ में आए वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा thank you for watching this video